Hola YouTube, hoy les mostraré un video cómo descargar todo Legends. Mittens. Atención. Esperemos a que cargue Vamos a ver no no Bueno, entrado que descargar todo esto. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Son unos pasos muy sencillos para obtener este archivo. Solo tienen que hacer esto, unos simples pasos van a la página que dejaré del link de la descarga. Money Items Mod. Y pues en esto, descargar mod de los elementos de Minecraft 1.2.5 ahora. Esperen Veamos un poco lo que buscar. Ahora pueden saltar publicidad y me saldrá esto. Buscarlo. Pero para esto tendrán que tener un Yo lo descargaré porque ya lo tengo. Van a ejecutar. ¿Sí? por ciento data por ciento. Después nos haremos la carpeta que dice Minecraft, la abren y ponen bin. Después van a Minecraft. La carpeta que dice Minecraft. Van a la carpeta que dice ah, no, dice no van a ninguna carpeta ponen esta carpeta que dice Meta in que está aquí. Pero yo la borré. Y después, donde esta carpeta, y cuando el esta aquí, aquí. Uno lo pondré porque ya lo puse. Y después tendrán la carpeta que. de. Y para esto tendrán que tener un trabajo te lo mostraré en el siguiente video, te lo mostraré después.